Dans ce cours, on va étudier l'anatomie des veines iliaques. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va démarrer notre cours par une introduction, puis on va étudier les veines iliaques communes, la veine iliaque externe, la veine iliaque interne, et à la fin, une petite conclusion. Pour introduire, les veines iliaques communes sont en nombre de deux. Ce sont les branches d'origine de la veine cave inférieure. Elles naissent de la réunion des veines iliaques externes et de la veine iliaque interne. Elles drainent le pelvis et le membre inférieur. Concernant les branches d'origine, les veines iliaques communes droite et gauche naissent de l'union des deux veines iliaques externe et interne, à la hauteur de l'articulation sacro-iliaque. Les deux veines iliaques, iliaques communes se terminent entre elles sur la face droite de la cinquième vertèbre lombaire pour former la veine cave inférieure. La veine iliaque commune droite, située derrière l'artère hominine. Elle devient latérale à sa terminaison. Elle répond latéralement au nerf obturateur et aux urtères. Elle reçoit la veine lombaire ascendante La veine iliaque commune gauche situé en arrière de l'artère homonyme et se dirige obliquement en haut et à droite. Elle est en dessous de son artère homonyme. Elle répond en avant au mésocolon sigmoïde, au vaisseau mésentérique supérieur et latéralement, elle répond au vaisseau gonadique, au nerf obturateur et au muscle grand psoas. En arrière, elle répond au corps vertébral du L5. Concernant la veine iliaque externe, elle fait suite à la veine fémorale en dessous du ligament inguinal. Elle se termine avec la veine iliaque interne pour former la veine iliaque concernant le trajet et les rapports, l'artère iliaque externe est latérale à son origine, puis elle tend à devenir légèrement supérieure à sa terminaison. Chez l'homme, le conduit déférent surcroise la veine à son origine. Les nœuds iliaques externes, médiaux et intermédiaires, situés le long de ses bords inférieurs et médiales. Concernant les affluentes, elles sont satellites de leur artère homonyme. Premièrement, on a la veine épigastrique inférieure. Et deuxièmement, on a la veine circonflexe iliaque profonde. La veine iliaque interne, elle mesure environ 15 cm de longueur et 15 mm de calibre. Elle naît en regard de l'articulation sacro-iliaque. Elle s'unit à la veine iliaque externe pour former la veine iliaque commune. Elle répond en arrière au muscle périforme. Donc, il répond au muscle périforme et à l'articulation sacro-iliaque en avant, la droite répond à son artère homonyme qui la sépare de l'urtère, tandis que la gauche répond à l'urtère et latéralement à son artère homonyme. Donc, la veine iliaque interne gauche son artère homonyme et à l'urtère. Les veines affluentes de la veine iliaque interne, ils drainent le plexus viscéral, notamment la veine utérine, la veine rectale moyenne. Concernant les branches pariétales, ils drainent les parois pelviennes et le périnée. Elles comprennent les veines glutéale supérieure, la veine glutéale inférieure, la veine sacrale latérale et à la fin la veine obturatrice qui longe le bord inférieur de l'artère obturatrice. Puis on a les veines pudendales internes qui accompagnent l'artère pudendale interne, son passage dans le canal périphore. En guise de conclusion, les veines iliaques communes permettent le drainage du sang veineux du pelvis et du membre inférieur vers la veine cave inférieure. Tout au long de son trajet, les veines iliaques entrent en rapport avec les organes et vaisseaux du pelvis.